Muy buenas. Eh, no sé por qué no se graba el sonido del juego, no tengo ni idea. Y bueno, esta es mi primera vez en Paradise Lo único que sé del juego es que es una copia barata del Overwatch, tan barata que es gratis. Y eso, eh, Europa. Normalmente siempre empiezo por entrenamiento, pero ya que voy a grabar, <laughs> voy a lanzarme a la aventura directamente. Ah. Recipiente, ¿qué es recipiente? Flanco, supongo que a franco. Daño. Alguien ha cogido asistencia. Dios mío, solo está disponible este, pues flanco. Sky Oh, Dios mío. <sighs> ¿Por, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Mm. Vale, alguien se ha salido. Vuelvo a coger esta por coger, yo que sé. esto? Cabezas. Ballesta. Mm, eso me gusta. Monturas. <laughs> vale, hay monturas. Eh, first Market, a ver. Nadie habla. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Fish Market. Fish Market. Voy a pelear en una pescadería. dura 6 segundos más, capa de la carga venenosa, ninja, ¡oh! ¡Qué guay! Pulsa ahí para comprar objetos. No voy a comprar nada con 400... Q, F parece que es para ser sigilosa, botón... Vale, ¿cuál es el botón? ¿Cuál? Oh, Dios mío. ¡Oh! Soy invisible, uy. Ay, rápida. Ah. Dios mío. Y esto no se supone que era para... Bien. Me he puesto nerviosa, ¿vale? ¿He hecho First Blood? Vale, nadie se está dando cuenta de que estoy aquí. Ahora sí. ¿Eh? ¿Qué cojones? Defensa 26... Es que no pone ni las kills ni nada. ¿Qué, qué acabada? Es que no, no sé <laughs> qué, está pasando. Ah, bonito caballo. Ah, vale, el caballo no ha salido porque le haya dado la Q. Es que se ve que cuando sale esto te salga el caballo. Ok. Mm, vale. Ese mm. parece Reaper. Se parece una copia de Reaper. A mí no me jodas. Ah, ahora podría comprar algo, ¿no? Ah. no sé ni qué sirve para cada cosa. Ah, velocidad de recarga. Venga, por ejemplo. ¿Qué forma de sentarse en el caballo es esa? Te vas a partir la pierna. Ah, oh, Dios. Hola. Voy a morir. <laughs> Dios mío. Oh, Dios mío, <laughs> esto, esto es rarísimo. Eh... No lograste defender, pues nada. 80, 80 y estoy haciendo buena puntuación, <laughs> se supone. Cosa más rara. Entiendo. Captura el objetivo para hacer aparecer un furgón y obtener un punto para tu equipo. Hostia. Ese creo que me ha visto. Sí, Me lo he cargado. Opciones créditos por pararte en el objetivo. Interesante. Por Dios. Es que es completamente igual que el Overwatch. Algunos campeones al menos. Tampoco he jugado mucho. ¿Dónde está? Ah, ha muerto. We are strong. ¿Por qué intentaba hacer este tipo? Me lo pregunto seriamente. Vale. Sí, esto sí que me he dado cuenta que he matado por lo menos a tres. Cinco. Ellos han sido una estancias, supongo. Vale, quiero saber las muertes que he causado. Ah, está abajo. 16 eliminaciones. Oh. Oh. Oh. Solo puedo elegir uno. Entiendo. De curación, mate. Hasta el cura son 4% más. Arranca vida esto. Y... Eh, ya lo miro luego. ¿Eh? Dios mío, qué caballo más Y yo también. Vale, no sabía que eso lo hacía aquí. Casi es mía la muerte esa. Overtime. Por un, punto, ¿en serio? Ups. ¿Lo he matado yo? ¿Qué? ¿23 animaciones? Espera, ¿esto es del equipo? Este va a lo gonzo. Mm, envenenó a la gente. Ah, pensaba que tenía la Y sí. A ver, ¿qué pasa aquí? Quiero saber lo que he hecho. Eliminación es 30. Así. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene, supongo.